弟兄姐妹，大家好，欢迎又来到马太牧场雅各书分享栏。我是牧场主人，崔显耀牧师。这样，星星若没有行为，就是死的。我信，故我行。今天第六讲了。 神要对你说什么？今天的题目是我被试探了。忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的光明。这是主应许给那些爱他之人的。人被试探，不可说我是被神试探，因为神不能被恶试探。 他也不试探人，但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引、诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。我亲爱的弟兄们，不要看错了。那弟兄姐妹们。 考试，我们每一个人都有经历。那有些人是很喜欢考试，因为这个考试呢，能够证明他过去认真的态度，对待的课程、课题、专业，所以对自己是一个证明。那有一些人就当然不喜欢考试，因为考试呢，他可能会给他。 带来的就是失败啊，不及格，所以也就会产生一定的紧张压力。最基本原因是他没有预备好，所以有喜欢有不喜欢的。但是重点呢，就是我们都知道。 很多东西都是需要有个考试，因为只有你经过考试，你需要考试，你就会有认真的看待和预备。而经过了这个考试，你就可以证明你在当中有所的得做学习，也对于你的将来有更大的自信和肯定。也当然就是别人也肯定你。 所以这个考试呢，可以说就是我们一般所接触的。但是今天我们读的经文呢，他说试探，所以整篇呃，读着好几节里面读下来，都是一次重复的，就是讲到试探的事情。这个我们说它是一个灵性上的试探。那当然，我们稍微就把上一次我们有讲过的，就是试炼。 还有这个试探，哎，两者都是，我们都称为考试。不过两者呢，它的不同点呢，啊，最大的是一个试炼，它会来自神，神的目的就是要考验你，然后建立你的生命。而今天的试探呢，它是来自二者，它也是要考验你。不过这个考验呢，它是要给你失败。 是去见证，所以两者虽是考试，不过原因、目的、处处它是不一样。所以今天的这个试探呢，是来自魔鬼。所以我们接下来我们继续就来谈谈了。那今天我们呃的这个呃经文呢，是我所说的就是这个试探呢。 它是一个灵性的考试，我们可以说经文里它也其实也应该告诉我们一个答案了。于是十三节是因为神不能被试探，他也不试探人，所以这个试探来自哪里呢？这试探其实呢就是来自魔鬼撒旦。所以整个大的层面，我们都说这个世界呢暂时。 是给魔鬼掌权，所以这个世界魔鬼掌权的时候，他就借着世界上许许多多的呃人啦、事啦、物啦、思想啦、文化啦、潮流啦、物质啦各方面都在这个世界里面的事情，因为他掌管掌权，所以就通过这些事情呢来在当中来试探着。 所以，只要你活在这个世界上的任何一个人，那你必然就是在这个魔鬼撒旦的一个试探的一个范围环境里面，你是逃不掉的。但是，这个试探是大的层面，就好像他撒出了毒气这么多，那，那你撒出了毒气这么多，那接下来那就看你了。 那就是从一个正常面来说，人都是有一个欲望，所以这个欲望是我们神造人的时候给我们的欲望。所以，我们有七情六欲，其实按照正常面来说呢，它其实也是没有问题的。但是，问题是当我们有了这个七情六欲的时候，我们有了一个罪性，那这个罪性就使到我们的七情六欲呢，那就会带来。 有这个最性的一个方向，那就在于是你的属灵生命是否有操练，是成熟，是顺服，是听上帝的话。如果你已经操练成熟丰盛的生命的话呢，那你的属灵生命在面对二者的试探、环境的试探的时候，你的这个。 灵命就能够承担，就能够胜过。也就是说，二者撒出去的这个试探，那如果你灵命成熟的话，你就可以逃避；但是如果你自己灵命不可以的话，那你可能也就在这个试探里面会失败，因为你的罪性也欢喜在当中。所以这个试探的事情呢，我们很清楚的是。 二者给我们试探，但是真正的是什么？二者试探我们，但是谁叫我们跌倒？跌倒的，按圣经所说的是我们自己的私欲，因为我们没有预备好，因为我们没有这个灵命的能力，因为我们没有丰盛的生命，所以试探来了，那我们的私欲呢就软弱跌倒了。 那我们刚才所说的，我们都处在一个魔鬼掌权的世界里面，我们处处的就在魔鬼的这个视线看得到的一个环境底下啊，你是怎么样的一个软弱的基督徒？哎呀，魔鬼炸弹，哎，就是他你了，所以魔鬼是他炸弹看得到我们，那我们也处在这样的一个环境底下，所以你放眼一看的话呢？ 那我们自己就要有一个预备心，那就是说我们要谨慎自守，就如同《圣经》所说：“魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，就寻找那一些软弱的人。”那又加上呢，就是在这个啊环境底下呢，其实处处都是陷阱来的。比如你自己知道的，就是一些的工作其实不适合基督徒去的。 比如说一些夜生活啦、烟啊、酒啦、色情啦、黄色，呃，家啊，呃呃呃呃的，呃呃公司啦，或者可能呃一些工作性质可能会需要你去犯法、犯罪，做一些呃不对、不道德的事情。 或者你接触的一些人啊，这些人他们都是那些爱慕虚荣的人，这些人都整天讲着物质的需要的事情。或者你在一群的人当中，这些人他们都是什么啊？都是讲享受人生的哦，这些人都是处在一个常常批评攻击人的人。也就是说，你处在怎么样环境，你接触怎么样的人。 你看到怎么样的事情，你听到怎么样的东西，你在当中受到影响的是什么？其实呢，我们在某一方面呢，如果我们是成熟的，如果作为一个基督徒是分别为神的，其实我们都会在当中能够觉察得到，这些都是我们自己啊，我们自己暴露在一个试探的环境里面。 那有些基督徒或许自信于说：“哎呀，我有去教会了，我有听道理了，我我知道怎么样分别了啊！”所以呢，他就自以为我能够站立的稳。圣经讲得很清楚，魔鬼如同吼叫的狮子，是在当中遍地寻找可吞吃的人。那你或许一时站立的稳，二时站立的稳，三时也站立的稳，但是。 当你软弱一不小心的时候，魔鬼撒旦呢，立刻就将你吞噬。所以，我们其实说实在，是一个有限的。我们怎么样可以抵挡到这样的一个魔鬼撒旦的诱惑和攻击呢？所以，我们真的是哈，讲实在，我们是斗不过、斗不过魔鬼撒旦的。所以我们按圣经所说的呢，那就是我们需要。 远避这些试探的环境，也正如我们的祷告说：“求主让我们什么？让我们不遇见试探。求主叫我们不遇见试探。那叫我们不遇见试探，那是什么意思呢？那也就是叫我们避开试探。所以我们要知之知明，知道我们人的这个软弱。” 我们也知道魔鬼的厉害，我们真的祷告，我们要远离试探，我们不要让自己在一个暴露在试探的环境里面。我们祈求主帮助我们，试探乃是使我们的生命能够丰盛起来，能够得到生命的光冕，能够成为神所爱的人，并也成为有福。 的人，所以当魔鬼撒旦来试探我们的时候，我们要有一个丰盛的生命来去抵抗他。我们祈求主帮助，这是神对我们说的话。我们一起祷告，天赋上帝，我们都是软弱的人啊。很多时候我们却自信于我们能够抵挡魔鬼撒旦，所以很多时候我们处在这个暴露试探的环境、工作人群。 思想文化底下，我们都以为我们能够站立的稳，但是主我们却看得到，这些越自信于能够站立的稳，其实很多时候都软弱跌倒。所以让我们能够看到自己的软弱，紧紧捉住神，我们也真的是谨慎自己。我们真的是祷告，让我们远离试探，我们远离这些环境。 让我们操练属灵的生命，能够在当中能够胜过魔鬼撒旦的试探，能够得着生命的冠冕，成为你所爱的人，成为有福的人。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力。如果还没有订阅，请订阅，请代为转发，转发就是宣教。 当然，鼓励的话语请写在评论区里面。再见，上帝祝福你。